ırkların teorisiyle ilgili olan hakikati de beyan etmek için yarın inşallah onları ifade etmeye çalışacağız. Ama biz size bugün Nuh aleyhisselamın ahirete intikal edişinden bahsedeceğiz. Hz. Adem Efendimiz'den sonra insanların ikinci atası olarak kabul edilen Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın dedesi Nuh aleyhisselamdan bahsediyoruz. Sam, Ham ve Yafes evlatlarını bu İslam hakikati üzerine iman etmeleriyle gemiye almış olan bir evladını da küfrün denizinde bırakmak zorunda kalmış olan Nuh aleyhisselamdan bahsediyoruz. Tufandan sonra yaklaşık 300-350 yıl arasında yaşamıştır. Kaynaklarda 350 yıl geçiyor ama aşağı yukarı 275 yıl daha yaşadığını söyleyebiliriz. Tufandan 78 yıl önce doğmuş olan Sam'ı kendisine vekil bırakan Nuh aleyhisselamın bu vekalet kelimesini yanlış anlamamak gerekiyor. Hz. Sam Nuh aleyhisselamın döneminde bir evliya olarak adlandırabileceğimiz bilgisi, birikimi, ferasetiyle diğer kardeşlerinden önde olan bir isim ve diğer kardeşleri tarafından da bir kıskançlığa tabi tutulmamış, ilk defa tabiri caizse Nuh aleyhisselama hasıl olmuş güzel bir hasettir.'' diğer bütün çocuklarının aralarında fitneler hasıl olurken Nuh aleyhisselam bir evladını kaybetmiş olsa da diğer üç evladının birbirlerine karşı olan samimiyeti, birlikteliği, Hz. Sam'ın diğerlerine karşı üstünlüğünü kabul edişleri, onun feraset ve dirayetinden haberdar oluşları, annelerinin onlardan ne kadar memnuniyet sahibi olduklarını bilmeleri sebebiyle farklı bir dönemdeyiz. Yani ilk defa erkek kardeşler arasında lider seçme ya da lider aralarında bir çatışmanın olmadığı bir döneme geçiyoruz. Kaldı ki insanlığın yaşamış olduğu bu büyük depremden sonra da insanların kolay kolay da eskiye dönmeyeceklerine dair bir düşünce de var tabii ki. Ama ne yazık ki nefsi emmaredir çabucak unutuverebiliyor. Geçmişte yaşanan şeyler silinmeye başladığı anda nefsi emmare şeytanın illetiyle beraber İlerleyen bölümlerde göreceğimiz üzere yeniden ve ne yazık ki kelime-i tevhid hakikatinden uzaklaşıveriyor. Hz. Nuh aleyhisselam ölümünden önceki 3 yılın yaklaşık 1-1,5 yılın 1 yıl 2 ay kadar bir süreyi Medine'de geçiyor. Medine'de Hz. Adem Efendimiz'den kalmış olan bölgenin yeniden bulunması ve buranın yeniden ihya edilmesinin önemine binaen burada ağaçtan çok büyük bir merkez yapıyor. Hatta Nuh aleyhisselama evlatları diyorlar ki babacığım yeniden bir tufan olacak da onun mu hazırlığını yaparsın? Çünkü Nuh aleyhisselam almışsa eline bir şeyleri ve bir şeyler yapıyorsa daha önce de bir gemi yapmıştı sonuçta aynı şeyleri tekrar yaşama ihtimaline karşı korkuya kapalıyorlar. Hatta birbirlerine soruyorlar bir hata yapanınız var mı bir kusur işleyiniz acaba babam sinirlendi kızdı da Allah-u yeni bir emri gelip başımıza yeniden bir felaket mi gelecek diye. Nuh aleyhisselam ise onlara şöyle diyor. Hayır, benden sonra gelecek olan Ahmet'in dönemi açılmıştır. Düşünebiliyor musunuz? Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın gelmesine neredeyse 18 bin yıl kadar daha var. Ama buna rağmen Nuh aleyhisselam onun gelişini artık açık açık müjdeleyenlerden biri haline geliyor. Çok büyük bir kapalı alan yapıyor. Bir kısmı açık, bir kısmı kapalı ama üstü örtülü. Yerden yaklaşık 2,5-3 metre kadar yüksekliğinde olan tek katlı büyük bir salon gibi düşünebilirsiniz. İçine dünyanın farklı bölgelerinden getirilmiş olan değişik taşlarla süslüyor. Her birisinin çok güzel oturma planları bile yapıyor. Hani bugünün tabiriyle doğuda var olan o büyük taziye evleri gibi düşünebilirsiniz. Buna karşılık herkes şaşkın çünkü nüfus oldukça az ve insanlık yeniden bir hayata başlamış. Hz. Nuh Aleyhisselam'a herkesi burada mı toplayacaksın babacığım dediğinde hayır. Ben sadece onun şerefine bunu bina ettim. O öyle büyük bir zattır ki onun adına yapılmış olan hiçbir şeyi unutmaz buyuruyor. Ve biz onun dedesiyiz. Dolayısıyla dededen toruna bir miras da buyuruyor. Efendim bu öyle bir mirastır ki Nuh Aleyhisselam'ın yapmış olduğu bu büyük yapı çok ilerleyen zamanda Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde Kuba Mescidi'nin bugünkü temellerinin hemen sağ bölgesini oluşturuyor olacak. Bugün caddeye kalmış bölge diyebiliriz. Bugünkü Medine'de. Dolayısıyla Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam yıllar yıllar sonra binlerce yıl sonra Medine-i Münevvere'ye hicret ettiğinde ilk dedelerinden olan Hz. ile Nuh aleyhisselam arasında var tabii ki ama ilk dedelerinden olan Nuh aleyhisselamın dede ocağına gidiyor desek büyük bir yanlış söz söylemiş olmayız. Efendim Nuh aleyhisselamın bu yaptırmış olduğu büyük beldede oturup, büyük yerde oturup dualar ediyor, namaz kılıyor, ibadet ediyor. Gelen gidenlerin varlığına dair efendim manevi ve uhrevi haller hasıl oluyor. Dönemin sonuna geldiğinde ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Mekke'den Medine'ye gidişinin tersiyle Medine'den Mekke'ye gidiyor. Hatta Mekke-i Mükerreme'de Kabe-i Muazzama'nın temellerini yeniden bulup açıp etrafındaki toprağı temizleyip kendi elleriyle yeniden Kabe'yi yükseltmeye başlıyor ama bu yükseltme ciddi bir yükseltme değil. Çünkü Nuh Aleyhisselam yaşanabilecek olan debdebeli bir dönemin olabileceği insanların yeniden kötülüğe yönelebileceğine dair olarak Allah Azze Celle'den almış olduğu emir de gereğince sadece temelden bir 27 santimlik bir yükseklik yapıyor. Dolayısıyla bugünkü tabirle söylemek gerekirse bir alan oluşturmak, bu alanın varlığını göstermek, evlatlarıyla beraber burada da ibadet ettiği dönemler var, torunları gelip ziyaret ediyorlar. Yaklaşık 6-9 ay böylece böyle uğraşınca Medine hasreti yeniden vuruyor Nuh Aleyhisselam'ı. Bu hasret her seferinde dönüp Nuru Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam'ın nurunun üzerinde taşınıyor olmasından kaynaklanıyor. Ancak buraya gittiğinde kendisine Azrail Aleyhisselam'la beraber Cebrail Aleyhisselam geliyorlar ve Cebrail Aleyhisselam Nuh Aleyhisselam'ın Mekke'ye dönmesini Cenab-ı Hak tarafından emredildiğini beyan ediyor. Nuh Aleyhisselam burayı tekrar göremeyeceğimi anlıyorum diyerek e, secde ediyor. Rabbul Alemine dua ediyor. Ve bugün Resul-i Kibriya Aleyhisselatü vesselamın hemen Kuba Mescidi'nin yerinden hareketli yürümeye başlıyor. Ve bugünkü evinin önünden de geçerken bir dua daha edip Mekke yolculuğuna devam ediyor. Hayvanlar üzerinde o dönemde atlar oldukça fazla Mekke Medine bölgesinde yıllar yıllar geçecek. E, buralar henüz tam çölleşmiş değil. Ama artık kuraklaşma döneminin başladığı döneme girdik. Dünyanın belli bölgeleri kuraklaşırken belli bölgelerinde yeşillik hasıl oluyor. Bugünkü Afrika çöllerinde geçmişte ee, birer orman olduğunda unutmamak gerekiyor. Kabe-i Muazzama'ya geri dönüyor Nuh aleyhisselam ve bugünkü hacer Lesvet taşının olmuş olduğu bölgeye sırtını yaslıyor bir akşam vaktinde. Gitme vakti geldi evlatlarım diyor. Kendilerine soruyorlar babacığım dünya hayatı için ne dersin diye. Kitaplarda geçen uzun uzadıya anlatmış olduğu hakikatler var elbette. İnşallah Nuh Aleyhisselam'ın hayatını anlatırken o detaylara gireriz. Ama şöyle buyuruyor Hazreti Nuh Aleyhisselam. Bir kapısından girdim, diğer kapısından çıktım. Nuh Aleyhisselam'ın bahsetmiş olduğu bu hakikat ve Nur-u Muhammediye olan o izzet ve şerefle yapmış olduğu hizmetler Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam tarafından bir hadisi şerifinde Nuh'un biyemesine binen kurtulmuştur ibaresiyle yeniden taçlanıyor. Efendim bu hakikat dairesinde Nuh aleyhisselam ahirete intikal ediyor. Bedeni şu anda Mekke'de Kabe-i Muazzama'da ee, şu anki yeni tarif etmek gerekirse insanların namaz kıldığı bölüme daha yakın olan bir cihetlidir. Buraya defnediliyor. Hz. Nuh aleyhisselama evlatları seni nereye defnedelim diyorlar. O da 9 adım yürüme boyuna beni gömün diye beyan ediyor. Çünkü 9 adım ama e, bizim bildiğimiz adım ölçüsü değil. O zamanlar için bir adım demek işte Hazreti e, Adem Efendimiz döneminden kalan ölçü birimleri farklı. Şu anki Hacer Lesvet'in gelmiş olduğumuz tarafın tavaf yönünde geldiğimizden buradan yaklaşık 90-95 metre ilerisinden bahsediyoruz. Her bir adım yaklaşık 10 metreydi çünkü o dönem ölçüsünden söylemek gerekirse. Bir adım 10 metre değil de ölçü birimi olarak böyleydi. Nuh Aleyhisselam Hz. Adem Efendimiz'den haya ettiklerinden, onların büyüklüğünü tazim ettiklerinden onları da duasıyla beraber buraya defnediyorlar. Allah kendilerinden razı olsun ve şefaatine nail eylesin inşallah. Geriye kaldığı Sam, Ham, Yasef ve bu bölgede şu anki ortalama nüfus yaklaşık 10 bin civarlarına doğru gelmeye başlamış. Çünkü aradan bir 350 yıl geçirdik. Hızlıca genişliyoruz. E, dünya tarihi genişlemeye başlıyor. Şimdi yeni gerçek sizin bugüne kadar duyduğunuz medeniyetlerin duymadığınız halleriyle anlatmaya başlıyor olacağız. Sam, Ham ve Yafes'ten başlayacağız tabii ki. Irk kavramı nasıl oluştu, hangi ırk kimin atasıdır diye e, tarihi bilgilerle beraber eksikleri de tamamlaya tamamlaya gideceğiz inşallah. Allah nasip ederse yarın nasıl oluştu bu ırklar onun için buluşacağız. Şimdilik kalın sağlıcakla.